bakso rusuk iga konro. Ide jualan makanan. Tok tok tok, bakso bakso. Bakso rusuk, bakso iga konro. Hai happy guys. Hari ini kita akan membuat bakso rusuk, bakso iga konro. Yang ini beda guys. Iganya spesial pakai iga konro yang besar dan panjang. Baksonya garing dan kenyal. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Siapa yang gak suka bakso? Apalagi ditambah iga sapi yang empuk. Semua pasti suka. Hmm, enak banget guys. Bakso adalah jajanan favorit hampir semua orang. Mantep banget buat jualan. 3 kontrol 2 buah bakso sapi 10 buah bawang merah 3 siung bawang putih 2 siung kemiri 2 buah kaldu sapi secukupnya garam secukupnya gula pasir secukupnya lada secukupnya kecap manis secukupnya kecap asin secukupnya cuka secukupnya micin atau penyedap rasa secukupnya bakmi bihun daun seledri bawang goreng Resep ini hanya untuk dua porsi. Kalau mau lebih banyak, disesuaikan saja takarannya. Cara membuat kuah iga atau bakso. Bawang merah, bawang putih, dan kemiri diulek halus atau di blender. Lalu dikumis sebentar sampai harum. 3 kontrol direbus sampai empuk selama 30 menit atau dipresto selama 15 menit. Masukkan tumisan bawang merah dan bawang putih ke air rebusan iga. ngapung. Untuk baksonya bisa bikin sendiri atau beli. Untuk cara membuat baksonya, nanti kita akan buat videonya tersendiri. Masukkan bakmi dan bihun di mangkok. Tambahkan 5 buah bakso. tambahkan satu buah iga rusuk. Taburkan bawang goreng secukupnya, taburkan daun seledri secukupnya, siap untuk dihidangkan. Lihat guys, iganya mantul. Wow. Hmm,